Entendiste, entendiste cómo es. ¡Epa! Y a los dos que tiré, a los dos que, a los dos que tiré. A los que tiré al pozo, boludo, fue muy buena. ¿Tú? Eh, eh, que tiró, sí, sí, Chao, la vida. <laughs> Ahí quiere sacar el logro. El Lucio justo había tirado la última